kuko njyewe eh, um, umunyapolitike niwe mbara nk'umukozi w'imana uri muri dimansiyo irenze iz'abandi bose ni ukuba narize construction imana itarigeze indemera gukora construction igeno ry'imana nabaye kure yaryo so mu by'ukuri rero eh, icyo nishimira nagezeho ni uko eh, hari abantu barenga igihumbi banyitarora umodo wabo ni uko hari icyo bambonamo si uko wenda babona ni perfect byanga bikunda niba filozofi yanjye iravuga ngo ndabanza nkubake noneho mu byo nakubatsemo unyishyureho bikeya nimba rero tutari kubona rezilita ahubwo tukabona umuntu uvuga ngo uzi icondico egiserensi ah, yari navuze ati hari n'uwigeze gusubizwa ngo uri ico ntazi abantu bareke kwigira ibyo ntazi ariko muribuka ko perezida yari yabikomojeho muri biro politike inama ya biro politike ya rpf avuga ngo hari abantu bavuga ngo uzi icondico eh, ntekereza ko rero bibaye ari byo koko ryaba ari ikosa ryakozwe ariko eh, kimwe mu rwanda kizwi iyo udatanga umusaruro cyangwa se ukazana ibintu byo kwikomanga ku gatuza no kugara ukaremera birazwi neza yuko wereka umuryango abandi bakaza bagafata inshingano bagakomerezaho hmm. nta n'umunyarwanda wakabaye akivunwa nabyo nimba nanjye mutabazi imbere y'imyaka mirongo itatu narabikoze mbigabanye cyangwa mbimaremo ko ntacyo bimara hmm. igifitiye abanyarwanda akamaro ni icyo wakoze gitanga umusaruro nawe icyitwa kwikoma mu gatuza hari igihe usanga kitari gikenewe ah, ndabashimiye rero kuba abantu mutandukanye imisozi itandukanye cyangwa se abahantu batandukanye mwitabiriye umunsi mukuru cyangwa se isabukuru y'amavuko ya mutabazi imyaka mirongo itatu n'itandatu irashize imijugujugu ah, myinshi n'ibindi bitandukanye ah, uyu munsi rero nifuje kugira ngo nsangire n'abakunzi banjye ah, cyangwa se twizihize ibi birori icya mbere ni uko byabanje kugorana ishusho ibyo birori bigomba kugira eh, kuko ntabwo ndi umugabo ukorana n'amakeke cyane eh, ntabwo ndi uwo mugabo ariko navuze ngo kuko nkunda kunywa african tea ndaza gusangira african tea n'abakunzi banjye ndetse nkore ah, bidi cyangwa se bafude ah, celeburation iri virituweri natekereza ndavugana ariko nimba abantu batakijya washington kugira ngo bakore inama bayoboye ibihugu cyangwa bayoboye n'izindi nshingano zikomeye ubu ndabwira uwibunaka ngo ngwino mbwira uwibunaka ngo ngwino mfite bidi ndavuga nta ariko nshobora kuza eh, aho uri bunkurikirire cana uri bunkurikireho iyo ari yo yose hazamura eh, agatasi k'icyayi gutya nawe uri mu rugo iwawe ukagakoroga cyangwa ukajya muri firigo ugafatayo agakonje ugasanga twese turafese kandi bigenze neza icyiza ari ni uko abanyamakuru bari hano nabo bafite akantu ariko biguriye niko gahunda yari ubundi <laughs> nuko abanyamakuru bigurira ko nabo barimo bakubitira amavi mavi ntabwo bashyiramo imiyaga barakora muri viyuzi nabo bifate neza ariko nta nubwo ndi buvuga ibintu byinshi ah, keretse kuvuga yuko ah, imyaka mirongo itatu n'itandatu ah, nujuje Eh, rwari urugendo eh, rwiza ruri interesting eh, impamvu rwari interesting nuko rwarimo imijugujugu kandi ubuzima bwanjye buba bumeze neza iyo irimo iyo itarimo buriya ntabwo biba biri ko bigenda neza kandi izera ko yagiyemo ku buryo buhagije kandi bushimishije nanone nkongera nkavuga ngo nageneye impano abakunzi banjye bari hirya no hino ku isi bari mu rwanda bari hanze y'u rwanda eh, hari abantu abanyamakuru bigeze kumbaza ngo abantu ntibakuvuyeho byanga bikunda umuntu wagiye nuko n'ubundi ntiyari uwanjye ariko ubwo wahagumye n'uwanjye kandi uwo nguwo tuzagumana ibihe byose ah, bibiriya ikunda kuvuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi makubaho kandi inshuti zibana ibihe byose byanga bikunda rero iyo atari ibihe byose iyo tubana ari uko eh, inkuru nakoze yari iriho ibitoki bya like byinshi n'ubundi si impamya yuko uri inshuti ariko burya muri bidi ntekereza ko ari ahantu haza inshuti eh, noneho ugasanga bigenze neza rero ntabwo ndi bubatindire uretse kubabwira yuko eh, natekereje nkabagenera impano nk'inshuti Eh, za mutabazi kandi iyo mpano nta nubwo ari iyindi ni nayo mpamvu mubona bidi yatandukanye na za zindi zindi bidi yari itandukanye n'iz'abasireyi mbese mu magambo makeya kugira ngo byumvikane mu mvugo buri wese yakumva eh, ndavuga ngo iyo abantu bakunda ikintu runaka iyo bagiye guserebura nicyo bajyamo Eh, wenda umuntu ari inshuti yawe akamenya yuko ukunda wenda kujya kuri kanopi cyangwa se uhora wenda uyifuza ashobora kubwira ati siripurize yanjye ni ukukujyanayo naje gusanga rero njye nkunda kamera na mikoro <laughs> ndavuga nti rero reka fete yanjye cyangwa se umunsi mukuru wanjye sereburesheni yanjye eh, ni aka afurikani ti kameze neza no kuganiriza abanyarwanda no kuganiriza abakunzi banjye Eh, ariko hari ikintu ntakibagirwa kuvuga urwo rugendo nafashe umwanya wo kurutekereza nsanga hashobora kuba harimo abantu eh, bagiye wenda mvuga amagambo akagira abo eh, aremerera ntabyita gukomeretsa ko nta nkovu y'uruvugo ibaho ndabona ariko kuri nuzuje imyaka mirongo itandatu nabwo n'uwo byababaje n'uwo bya remereye niyihangane ihangane eh, ibyo navuze byari ukuri kandi twe tugira teori ya emmanuel kant ivuga ngo if the truth shall kill them let them die ntabwo iyo twamaze kuvuga ukuri ntabwo tugaruka ngo tuvuge ngo ahubwo turabanga ihangane ntibikubuze yuko twagendana buriya nawe hari ibyo wasanga waravuze bikambangamira cyangwa bikandemerera ariko ibyo tubishyira ku ruhande tukareba ibyo twahuriraho n'aho twa kuko ni uko abantu turi kandi dukoze ah, Imana nageneye abanyarwanda nuko ah, nzakira muri ofisi yanjye iri hano sonatibe nzakira abantu ibihumbi bitatu tuganira face to face ndetse abo bantu ibihumbi bitatu hazaba harimo n'abashobora kutazaza face to face bakampamagara ni igihe cy'iminota mirongo itandatu impano yanjye it's my time ni mu bintu navuze bitandukanye wenda bikagufasha cyangwa bikakubera byiza bikakugirira umumaro uzanyandikira kuri WhatsApp umbwira uti ndumva nshaka ya minota yanjye mirongo itandatu y'impano yanjye ingereho wani nunyandikira ushaka impano ya bidi hari inyandiko nakoze nzakoherereza nanze kubigira igitabo ko namenye yuko abantu ngari abanebwe mu gusoma izaba ari inyandiko ntoya ariko ikubiyemo eh, impano yanjye impano yanjye ntabwo ari iyindi ni ubutumwa bwanditse ni inyandiko yanditse yitwa five golden principles of success igenda inyura eh, mu buzima naciyemo imijugujugu nahuriyemo nayo eh, gutsindwa nahuriyemo nabyo ibihombo nahuriyemo nabyo amadeni nahuriyemo nabyo gutsinda nahuriyemo nabyo noneho byose ubikusanyije ngerageza kubikamuramo amahame atandukanye ashobora kuba yagufasha cyane ko nakunze kubona urubyiruko ari rwo rukunda wenda eh, kuba inspired n'ibyo mvuga ndavuga ngo urwo rubyiruko ni inyandiko ikoze mu cyongereza ariko nihaboneka umuntu utashoboye icyongereza ntabwo bizangora n'ingewe yanditse n'ubundi nzayi nzasa n'uyigarura neza mu kinyarwanda ah, iyo nyandiko nanone nongeye ndayita ngo it takes ten dollars plus six minutes to succeed naje gusanga muri ubu buzima ibibazo byose nagiye mpura nabyo <laughs> ni uko habaga hari abagabo nakabaye narahuye nabo nkabaganira nabo bakampa ubwenge bwo kunyura hantu nari ngiye kunyura nta kibazo mpuye nacyo ariko kubera wenda ifunga mutwe se sinzi uko ndabyita cyangwa se kuta kutamenya ko bahari kandi bagwa ibitekerezo ugasanga hari ibibazo uhuye nabyo bivuze iki rero biravuze ngo wowe uri kunkurikira ndagira ngo nkugire inama ntigiriye muri iyo myaka mirongo itatu n'itandatu ndagira ngo eh, muri iyi nyandiko nzaguha no muri iyo koro y'iminota mirongo itandatu ushobora kuzamuhamagara kuko wenda inyandiko ushobora kutayumva ukambwira uti wenda nabisomye ariko ndagira ngo tuganire eh, kugira ngo mfashe gushyira ubuzima ku murongo mu buryo bwo kuba Ah, burya ntazagire ukubeshya nta muntu ugushyira ubuzima ku murongo ahubwo mu kuganira ngo ufasha wowe ubwawe kubwishyirira ku murongo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kuko byanga bikunda mu bitabo mirongo ine ndetse ntabwo wavuga yuko nanditsemo ubusa hari ibyanditsemo tuganire rero nkumva ko byafasha abo bigomba gufasha rero ndumva ah, tutagiye mu bintu byinshi iyo niyo mpano mfite abakunzi banjye ni iminota mirongo itandatu kuri buri mukunzi wanjye preferably ko kuko ntekereza yuko binambereye byiza nk'uko n'iyi bidi nyifese virtually binambereye byiza muri abo bantu ibihumbi bitatu wenda batatu cyangwa barindwi nibo bazaza eh, kundeba kuko harimo iyo taransiporo turi gutegesha tujye twiga rwose kujyana n'ibihe bya kirize turimo ntabwo ari ibyo gufata taransiporo uje kureba mutabazi kandi njye ntabwo ntera inshinge si ntanga ibinini urabona yuko n'abaje muri bidi uretse kundeba gusa no kuntunga kamera agakera ndimo nkasoma njyenyine bivuze ngo rero nuza kundeba kandi wakabaye ibintu tubikora kuri telefone preferable rwose eh, ndikumva iyo minota mirongo itandatu byaba byiza ikoreshejwe kuri telefone cyane cyane yuko abantu ibihumbi bitatu baje kureba mutabaza ari abantu babikekamo ibindi nta kintu mutabaza apanga n'abo bantu ni uko ngewe nshaka kugira ngo impano mfite ibe ya mpano ifasha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko rw'abanyarwanda kandi ibyo tuzaba tuganira si ibindi ntabwo ari ibijyanye na mutabazi n'ibindi ahubwo nibijyanye n'izo five golden principles of success aho umuntu afasha umuntu eh, kuba yabasha gukurikira kariyeri ye neza ni kenshi nagiye mpura n'urubyiruko rwinshi eh, ugasanga afite ibibazo byinshi yabuze umuntu yabibaza ngo amuhe ibisubizo cyane cyane eh, ku bantu bagiye ku ma iniverisite hari abantu baba bafite posite nimba bakora akazi kabo neza ibi ibyo ntabwo ngiye kubisubiriza hano Uh, abagiye kuri universite mumfashe ngo ni kariya gayidensi kariya gayida abantu bafite iyo posite ya iyo posite iriho ahubwo ikisigaye no kwibaza iratanga umusaruro koko kuko hari igihe usanga umuntu muri kuganira ugasanga rwose ari hanze y'icyo imana yamuremeye gukora kandi urugero rwiza ruturuka mu makosa nakoze muri myaka mirongo itandatu ninde wantumye kwiga konsiragishoni ninde wantumye kwiga kuri Tom Yima Construction imyaka itatu nubwo nagiraga amanota ya mbere se ninde wantumye kubyiga i was out of my assignment cyangwa se hanze y'ikintu nakiyumvamo nakibonamo kandi napafomingamo neza mu buryo butandukanye kist construction engineering and management iyo nza guhura n'umuntu unganiriza nk'ibyo nzabaganiriza nakabaye naragiye kwiga public speaking philosophy ah, n'ibindi byose bifitanye isano n'umunwa cyangwa se n'ubwonko gutekereza ibyo ngibyo rero ndagira ngo nzafashe abo bazaba basabye kuboneka muri umubare wa ibihumbi bitatu cyane cyane ababwiye ngo preferably on the phone please bizatuma n'abantu bari hanze ni ukumbwira nkagura 4G internet one hour koronometre nirangiza hazajyaho full stop kubera iki kubera ko nanone ntabwo tuzavugana amasaha atatu cyangwa atanu icyo gihe nanone hari igihe bitaza kunda neza ndumva ah, impano yangira muri uwo murongo nufata iminota mirongo itandatu ugakubana ibihumbi bitatu nzaba nyihaye uzasanga mutabazi azabura kuri izi kamera kubera yuko azaba ari eh, kuri microphone yo ku gutwi cyangwa se eh, kuri wadusipike yo kuri telefone kugira ngo Ah, nimba ah, mubizi neza urubyiruko ubundi rwabaga kugera ku myaka mirongo itanu yego ubu nibwo nasohotse mu rubyiruko ariko ubwo sinirengagije ko barusubije kuri mirongo itatu ariko eh, muna mirongo itatu n'umwe uramureba ukabona amashereka aracyahari mwa buriya hari ikintu ntarashyikira uburyo ngo umuntu ngo w'imyaka mirongo itatu ngo aba mu rubyiruko cyangwa se mirongo itatu n'umwe n'uburyo ngo pansiyo yaryo bigeze kuvuga ngo ni mirongo ariyo bayisubije kuri mirongo itandatu n'itanu hari igihe ngeze kuri mirongo itanu n'itanu mirongo itanu n'itanu ubona umuntu arijigija mu by'ukuri rero hari igihe wenda hari impamvu biba byakozwe ah, ariko ah, reka tuvuge ngo turebye hirya no hino tukarunguruka mu bindi bihugu pansiyo y'imyaka mirongo itandatu n'itanu ah, ubwo rero nimba mvuze ngo ni mirongo itandatu n'itanu nka mfite mirongo itatu n'itanu nyimaze kuyikuraho ni mirongo itatu n'itandatu nako urumva yuko haba imyaka itari myinshi cyane ugereranyije n'imaze gucaho eh, nubwo ntavuze ko na hejuru ya mirongo itandatu n'itanu umuntu atagomba gukora mu buryo runaka cyane cyane yuko mu bintu muri iyo mpano nabageneye muri eh, ayo mpanuza atanu hirya gato turavuga ngo work seven years for a mentor fourteen years for a big company if you're not a manager in that company leave quit then start a business ntago ugomba kurangiza ubu buzima eh, uri umukozi uri aho uri uraho ngaho udafite ntekereza yuko hano ari imyuga imwe n'imwe bavuga ngo ku myaka runaka uvanwa muri izi nshingano ariko iyo ku ntugu wambaye gutya irazamuka ikagera kuri runaka ku myaka runaka ni uko ntabwo ari byiza eh, gutinda kuba parantu ukarinda ugeze mirongo itandatu n'itanu bibaye byiza nawe ubwawe cyangwa se uri receptionist wa wakandika urwandiko ushobora kuzajya kugenda ukajya utunganya ubusitani ugahana urubyiruko akazi uba ufite ufite uh, connection uba ufite amafaranga resources abana wenda barabigishije barangije kurangiza aho barangiza kamemu wanatangiza cafeteria uh, african tea nk'iyi ngiyi niyo wayitunganya neza uba uri umuntu ugeze mu myaka ya responsibility ariko reka nigarukire wenda ibyo nzaganira ntabirangiriza aha ngaha eh, ahubwo mvuge ngo eh, nishimiye gusangira namwe eh, isabukuru imyaka mirongo itatu n'itandatu nujuje kandi iyo mpano mbahaye si uko abantu wenda bazi mutabazi banakunda mutabazi ari ibihumbi bitatu byonyine ariko nanone ntabwo navuga ngo abantu bose bamuzi banamukunda bazabasha guhabwa iyo minota mirongo itandatu nanone sinavuga ngo umuntu muri minota itanu eh, kubera yuko nanone kugira ngo ufashe umuntu eh, ubashe kumuganiriza eh, nanone udafashe igihe kijya gufatika hari igihe bitamugira umusaruro n'umumaro uko bikwiye ndatekereza rero ko rero aho uri mu rugo rwawe ukaba eh, iyi nkuru cyangwa se ikiganiro gisohotse nizere ko wakoroza icyayi uko ngenda mvuga ukagenda umiraho ubwo turimo dusangira kandi eh, bidi turimo turica umuzizi abandi uko babikora ni abandi nababwiye ko basigaye uko babikora kwabo kandi sinabigana eh, wenda nabo ntibanyigana burya abantu dukunda bitandukanye urugendo rwacu tuba twararwubatse bitandukanye mu buryo butandukanye so ngiye gufata n'uwo mwanya wenda bambaza ibibazo babimbaze ariko urumva nuko mbaza ibibazo bijyanye n'iyo bidi wenda hagwamo ikiturutse ku ruhande kikaza eh, kikaba cyaza ariko nanone reka tube turi muri uwo mundi ya celebration cyane by'umwihariko nkakunda gufasha abantu batarasobanukirwa icyo baremeye gukora mu buzima cyangwa se yamara no kugisobanukirwa kumenya ni ibice akeneye niyo nge ntabimuha ikindi kintu aho ngaho niba urashaka gukora igaraje sinakoze igaraje sinamuha inama z'igaraje kugira ngo usubirize rimwe ahubwo ngenda eh, mubwira ngo urebye abagabo ukoze gutya ushatse aha usomye aha nuvuga ngo nge murangira agomba gukura ibisubizo bye kugira ngo usubirize rimwe eh, abantu bakunze gutanga komenti ubwo ndavuga abagukurikira n'abo tuganira batubwira ko nawe ubwawe utari sitebo mu bitekerezo utanga kandi nawe mu bigaragara ejo bundi wavuga uti ndapotire ejo uti noneho mbaye politishiyani yambuye ikote ngira mu kiganza ndetse kujyana avuze ko hari ikote wiyambuye eh, niba ah. ubwawe utarabasha gucuzinga icyerekezo kimwe constitution y'u rwanda itandukanye ah. n'iya uganda uganda dufite umuntu ukoreshwe ukora biriya nka biriya rugagi twamuntu agakora hmm. textual abantu bakagwa hasi bakigaragura akaba n'umu mp hmm. mu rwanda constitution ntiyemerera umuntu kuyobora imyizerere ngo abe apostle ufite urusengero ariwe umushumba warwo officially ngo anongere agire inshingano politike yajya mu ishyaka ariko ntabwo yagiramo uh, pozisiyo ntabwo yaba umukadakwa cyangwa se ntabwo yagiramo posite politike bivuze iki nimba ariwo murongo wafashwe bivuze ngo mm, ni nawo murongo ugomba kurebwaho ariko ikintu aho navuga iyo turi muri komenti biragorana kuko hari umuntu uri buze kwandika komenti ariko already iri bias kuko mutabazi eh, ari eh, icyo wenda apfa nawe not comment niba wowe ubwawe utaragira umurongo umwe uti ndaha undi uti ndaha reka eh. nkomeze muri ubu buryo ah, impamvu abanyarwanda babivuga ni uko batamenyereye kubona abanditsi mu rwanda dutunze bangahe reka mvuge bandika kuri sije nandikaho hmm. bandika kuri success bandika about life about self development kubera iki ziriya sije kugira ngo tuzandikeho usoma sije hafi ya zose hari n'uwo twahuye wenda nawe ashobora kuba ari umurongo w'imbazabuhamya ariko ni umuntu wize ni umuntu eh, w'inararibonye arambaza ati ariko sije ufiteho eh, ubumenyi runaka ni zingahe wenda iyo tugiye mu kintu bintu bya militari nsanga ari byo wasomye kuri iyo sije kamemu ntabwo uri eh, uri kompletuma out of y'icyo kintu mm. iyo tugiye mu bya intelligence wumva wenda hari ducyuze icyo gihe yabimbwiye kubera ko mu nama yari yumvishe mvuze ibintu bijyanye na project management ahambwe se ko atari byo wize how do you know it namwe ngo kwandika ibitabo bidusaba gusoma ku bintu byinshi bitandukanye rero iyo ugiye kugira inama abantu ko abantu bazaza kugisha inama bize ibintu bitandukanye bazi ibintu bitandukanye kariyeri zabo ziratandukanye nubwo wenda byose uba ariko byibuze ukeneye uh, kuganira nawe ubasha no kumwumva at least rero nkavuga ngo abantu babashe kutabyumva neza kubera ko cyari ikintu gisa n'aho ari gishyashya mu bantu uh, ariko wenda ku ruhande rumwe hari igihe umuntu avuga ngo uriya muntu afite ibintu byinshi kuki bitabamo kimwe kuki byose bitajya ku murongo nanjye ibyo nagiye mbyumvana abantu ariko nkongera nkibaza ngo uyu muntu we nimba ibyo afite biri ku murongo tukaba tugifite ibibazo wenda biri mu rubyiruko dufite ni ubanga ibyo bintu bye biri ku murongo ntabwo biri gukora ifite dazenti waka rero reka ibindi bitandukanye n'ibyo nabyo byinjiremo ku isaza hari abantu we hari abantu batatu njya ndeba nkavuga ngo ndi kubona abantu bajya ku bankamutabaza iyo ndebye kanye west hareba donald trump hareba elon musk ndavuga ni uko byamera kose nimba bari mu isi na mutabazi nshaka kuyimukuramo ndahari ntabwo mvuze aho ngaho nshaka kuganisha wenda kubo bose bahuye kuba bafite amafaranga ahubwo ni uko hari igihe ureba ukavuga ngo hari abantu ni nk'uko hari abantu baceceka abo bantu baceceka bari hano mu rwanda bakaba no hanze hari abantu bagira ubugome hari abantu bagira gutya ariko hari n'abandi bantu bavuga ngo isi yose bazi kuvuga ngo they speak their minds so kandi rero ndumva icyo kitazaba ikibazo ah, reka nakire wenda n'ikindi kibazo yego harya mm, we ni baraka baraka tivi mm. tubazere urakoze cyane mm. <clears throat> twishimiye nyine iyo myaka ya mirongo itatu n'itandatu wagiye ubigarukaho cyane ariko icyo ndibugarukeho ndagaruka ku ibyo bitabo wandika n'inama ugira abantu ejo bundi ahababaye nk'acika igikuba wasohorwaga mu nzu umuntu yakibaza ayo mahame ubwira abantu kugira ngo bayakoreshe babe babona amafaranga hmm. ah, uyababwira kuko wayakoresheje ukaba ufite amafaranga bikuza muri mayini ukabwira abantu we hari icyo bijya bigufasha wani icya kabiri eh, nk'uko bavuze ngo imyaka mirongo itatu n'itandatu uracyafite indi myinshi yo gukora sinzi niba mu bitekerezo ukunda gutanga ababikurikira bajya babyumva wibanda kuri politiki cyane njye niho njya myumva mm. mm. ku myaka mirongo itatu n'itandatu nabaka iki mike wenda ariko si myinshi sina mike cyane ku buryo batagutekerezaho Ah, nabonye mutabazi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yasimbujwe ntabwo batubwiye aho yaganishijwe hmm. nabonye abantu bandika bazi ko ari we ugiye kumusimbura ariko hagati aho ngaho impamvu nyikubashije ni uko ariko urabizi neza ko yarangije gusimbuzwa cyangwa no gutangazwa uri gusimbura Eh, impamvu nari nkikubajije ni uko uko utabizi rero ni uko utazi ko ntasohowe mu nzu nuvuga ngo wowe nubwo uri umunyamakuru uvuga ibintu bidafite bidafite precision na facts ibibazo byawe birarangirizwa vuba ngo komeza ugende wiga uwo mwuga wawe neza ntabwo birarangira ntabwo ah, birarangira ah, nshaka kumenya ayo mahame utanga icyo ntegereje kukubwira mm. kuba ufashe ikibazo mhm. ukavuga ngo gusorwa mu nzu mm. kandi atari byo byabaye wasore mu nzu kubera nta mafaranga ah, utamwishyura umva icyo ndi kubwira biravuze ngo mm. iyo ubivuze gutyo mm. ntabwo mba nkigufata nk'umunyamakuru mm. kuko icyo gihe ubu warangije kugoreka informasiyo z'ibyo uri no kumbaza ubwabyo kubera ko eh, ntabwo uri buvuge yuko inzu yari ikinze mu gihe cy'amezi arindwi ngo unavuge yuko nasohowe mu nzu munasorwa mu nzu abamo ubwo se urumva udakeneye kujya kwiga journalism mbere yo kumbaza ariko reka twigaruke vuga ngo ese Mahama arakora Donald Trump yanditse igitabo uh, muri 90 yari umugabo ufite jet ye muri 90 urumva ni kera igihe mu kibanga cya 90 yaranditse igitabo cyitwa The Art of the Deal kirimo amahame kandi meza ariko ntabwo byamujije kugira ideni rya miliyoni icyenda n'ibihumbi magana atatu by'amadolari 9.3 million dollar mhm. uh, nta nubwo byamubujije kuva muri icyo gihombo ngo yongere abe umugabo ufite 7 billions kuri account ubwo ntabwo turi kuvuga yafite mu bikorwa ni kuri account mm. ibyo bishatseho kuvuga iki ni nacyo ahubwo dufasha abo bana ubundi umuntu nakubwira ngo navuye ku ntebe ya universite mpita njya mu murenge gukorayo mvayo njya kuri gukora muri wenda rdb mvayo wenda njya ngo muri ddf ngo waje kuganiriza urubyiruko kuri intapureyinashipu uyu se yizi icyo azi ni intebe y'ishuri ikindi ntazi n'ubushomeri mu magambo iyo background yawe ari success success success bigenda bigenda bijyamo ntabwo uri umuntu mwiza wo kuganiriza abantu bitari kugenda buriya uyu mujenerali mwiza ni uwigeze atsinda urugamba ariko bakaba barigeze banamurasa akiruka uyu muntu buriya umubaje iby'urugamba guha inama nzima hmm. naho uzi gusa kuvuga ngo njye nagiye n'imizinga mbarusha imbaraga ndakubita ndabamanuka uyu muntu ukaza kumugisha inama ntabwo ari perfect muri amerika ni urugero hari ibigo bidashobora kuguha kuba ceo wabyo udafite rikodizi z'igihe wayoboye ibigo byari byarahombye bikunguka ariko n'igihe waba uyoboye ugahomba ari wowe uyoboye kubera iki kubera ko nibwo uba wuje pakeji neza nabyita nk'urugero ngo mutabazi mufate nk'umusirikare ufite egisperiyanse ndende ariko noneho bikaba muri izo egisperiyanse harimo n'igihe yigeze araswa ntuzigere ubona umuntu mu bikorwa bye byose mu mwuga wa gisirikare ritaramunyuramo n'umunsi wa rimwe ritaranamufata mu nda cyangwa se mu kuguru ngo uvuge ngo uyu muntu afite ah, wisdom ah, yasheyaringa siyasa kuri bariya bana bari rekurutedi cyangwa se bari ku rugamba kubera iki ntekereza yuko hari bimwe ababura so feriya gutsindwa ni bimwe mu bigize inzira yo gutsinda rero nicyo dufasha abana kuko aba bana mureba ah, bava ku mayuniverisite kandi hatari icyizere yuko eh, ino yakumva ngo yasohoye ibihumbi icumi butare nayo yasohoye sfb yose mbese muri muri rusange yashyize ibihumbi makumyabiri hanze n'umwaka ushize yabashyize hanze n'uyu mwaka irabashyira hanze already yari asanzwe abashomeri awudreya ah, ah, eh, n'uvuze n'abandi bose bari mu kazi bashobora gusohorwa mu kazi birashoboka hari igihe n'imirimo igabanywa n'amarobari yazazaga akora hari igihe hagabanywa n'umubare w'abari gukora so none ikiba gisigaye ni iki bakeneye umuntu ushobora kubaganiriza icya mbere wumva iyo challenge n'iyo crisis and how they can deal with it naho none abana ejo hazaba bari bari guterwa imijugujugu kuri mediya uwo mwana akikingirana mu nzu akanga no gusohoka agafunga telefone akeneye guhura n'umuntu Ah, uzi icyo guterwa imijugujugu kuri mediya bisobanuye kandi bivuze naho wa muntu uvuga ngo bahora bamvuga neza nawe yajya kuvuga akagorora ibintu ngo amubwire byanga bikunda rero dukeneye kugenda tukabwira umwana ngo ihangire umurimo nimba hari ah, dufite abashomeri miliyoni ebyiri wenda mu rwanda reka nkora asamushoni ntabwo mvuze ngo nzi imibare neza ariko tuvuge nimba ari miliyoni ebyiri abo nzi imibare ni kwa william ruto we yaravuze ngo akeneye kubona jobuzi miliyoni eshanu akeneye gukereya ampuwa cyangwa se kurema imirimo miliyoni eshanu uh, byanga bikunda iyi mirimo ntabwo izaremwa n'abanyapolitike izaremwa n'abo bantu babuze imirimo cyangwa se n'abandi bari muri private sector bivuze iki bivuze ngo uru rubyiruko dukeneye kuruganiza ukamubwira ngo muri we harimo imbaraga zo guhanga imirimo zo gutanga imirimo kandi uri imbaraga z'igihugu kandi muri uko gukora ibyo byose nkuko umusirikare ku rugamba araswa nawe muri iyo entrepreneurship uzahomba uzagira ideni kandi ibyo ntabwo nk'uko imodoka batayigira muri stade ngo bajye mu muhanda hari igihe bagushyira mu muhanda k'akamodoka ubona kariho inyuguti ya e kubera iki kubera ko hari ibintu utiga ntuvuga ngo kujya mu gihe muri kugisohokamo ntabwo babyiga mu makayi ntabwo uvuga ngo nasomye igitabo cya kana kubivuga byanga bikunda rero ah, icyo wari uvuze kigaragaza yuko ah, background yanjye Eh, eh, inkorifayinga nk'umuntu wageramo ngo bagere iyo bagera hari n'abagera hagati akabona ko entrepreneurship agomba kuyisohokamo akajya gushaka akazi k'ukwezi ariko hari n'abakomeza abo ngabo nibo bavamo abashobora gukora kampani eh, zishobora gutanga akazi igihumbi undi agatanga akazi magana inani undi akarema ikigo gitanga akazi kuko nk'urugero mu rwanda bavuga ko umukoresha munini ari leta ntabwo njya mbyemera dukeneye kubona private sector ariwo mukoresha munini ariko ibyo birubakwa ntabwo rero bizubakwa n'abantu babona umuntu wenda afite kirize ah, ah, eh, ekonomike cyangwa se ah, ubucuruzi bwe budahagaze neza ngo bumve ko ari ishyano ryaguye kuko turagira amadeni miliyoni mirongo itatu tukagira n'ibindi bibazo bitandukanye ejo ejo twari dufite n'ibindi twasohotsemo ejo n'imbere dushobora guhura n'ibindi dusohokamo ibyo bikadutera kubwira abo bajene ngo Eh, uru ni urugero rwiza rwo kuvuga ngo si bivuze ngo ibyo nahuye nabyo nawe n'ibyo nabyo ariko nawe ufite ibyo uzahura nabyo kandi ugomba kutabitinya cyangwa se ngo uhite ukwepera mu ngo reka nshake eh, akazi k'ukwezi kandi muri we harimo potential yo kuba wakubaka kampani eh, and enterprise mu buryo butandukanye rero navuga ngo iyo uri entrepreneur kuko ntabwo ugira ideni ya miliyoni mirongo itatu kubera ko wayariye amandazi ni ukuba warakoze hakagira aho bigera bijya none se urugero eh, ibyo uri kumbwira amadeni menshi mfite yabayeho ntaratangira no kumwanditsa ikibazo cyawe cyarangiye ikibazo cyawe cyarangiye ujya kubwira abantu ibyo bakora kuko wabikoze icyo ngerageza kubwira ikibazo cyawe cyarangiye wihangana ubwo warangije kukibaza ah, ahubwo icyo mvuga nagira ngo usobanurire ni ikivuga ngo Ah, impamvu abantu bamwe batinya gukora ni uko bumva yuko bakora igihe babishuwa neza ko bazaba successful niyo mpamvu abantu bakunda akazi k'ukwezi abazinga ku kwezi amafaranga ya dropping in ariko ah, bakeneye nanone guhindura the attitude ikindi ririya deni riri mu madeni matoya nabashije kugira kandi niko imyaka yanjye iri kugenda izamuka experience niko kuzamuka reputation niko izamuka ni ukuvuga ngo kera tukiri bato ku myaka makumyabiri n'itatu twisumaga amadeni ya miliyoni mirongo inani ureke ariya angana kuriya so rero nimba utubonye uyu munsi ntabwo ariko dutangiranye n'amadeni ideni it's part of entrepreneurship ikindi kandi ideni ryaje rigenda karibiruye y'imodoka ibyo ibyo rero byo kuvuga ngo niyo mpamvu ahubwo binyereka bintera imbaraga zo kubona ko nyifite abenshi bo kuganiriza niyo mpamvu abatekereza nk'abo bahinduka umutwaro wa leta rimwe na rimwe ariko abatekereza nkanjye ibibazo byabo barabifesinga kandi bakumva ko ari ibisubizo uh, byo leta ifite bagomba kuzana ibisubizo byabyo murakoze kunyifuriza isabukuru uh, kandi nawe nugera mu rugo koroga uh, kofi rwose tubigendanemo neza ah, ndakubaza ikibazo kigira kiti mu hmm. myaka mirongo itatu n'itandatu ishize ah, ni iki kintu gikomeye abantu batajya bamenya cyakubayeho kikakubera nk'ingaruka mu buzima mbi ingaruka mbi gusa cyaba ari nk'igihe icyo ujya wumva wicuza ukavuga uti iki kintu cyarankomereye muri ubu buzima ariko abantu ntabwo bajya bakimenya ikindi kiragira kiti mu myaka mirongo itatu n'itandatu n'iki kintu wishimira ugezeho bo ah, sinabwo ngo ikintu cyicuza kuko i never lose i whether an or run ndunguka cyangwa se nkabyigiramo ntabwo rero navuga ngo iki cyicuza cyokoze mbaye ndi uwicuza nakicuza ikintu kimwe ninde wantumye kwiga construction engineering ninde wantumye mu bwubatsi nagombye kuba narubatse ubwami ku rurimi kuva mu myaka y'ubuto bwanjye ah, mu gihe abandi bakinaga akarere njye nakabaye narabaga ndimo mvuga nkina amatiyate ibintu byose bijyana no kwempoweringa no kwenkaraginga no kwinsiparinga abantu rero ah, nari nateguye kuzandika iki gitabo mfite imyaka mirongo itandatu n'itanu cyangwa se nkacyandika ari uko nguze jet ndumva ariko nari muri mayindi yanjye igitabo cyitwa ngo the mistake i made ubwo rero ndajije ngo ikosa nakoze reka mpite mvuga icyo nari buzandike muri icyo gitabo ni ukuba narize construction imana itarigeze indemera gukora construction i was out of my purpose and my calling and my igeno ry'imana nabaye kure yaryo so mu by'ukuri rero uh, icyo nishimira nagezeho ni uko uh, hari abantu barenga igihumbi banyita role modo wabo ni uko hari icyo bambonamo Uh, si wenda babona ndi perfect cyangwa se babona nta bibazo ngira cyangwa se nta challenges ngira uh, ahubwo ni uko babona uburyo nzitwaramo cyangwa se kuba nkomeza muri izo challenge gutanga umusaruro mu buryo runaka uh, nishimira yuko rero nabashije kubaka ubuzima bw'abantu ko ari abantu barebera success in terms y'amafaranga bafite ariko njye ndebera success in terms y'amafaranga natumye abantu bageraho mu magambo makeya umitishemo kugira miliyari mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa se gutuma abantu ijana batunga miliyari biturutse kuri ngewe ok of course sinavuga ngo ntagire icyo mbyungukamo kuko nanamaze kumenya yuko ari igihe watumye bayigeraho nakoresha conference bose nkabatumira kandi buri wese akishyura ibihumbi ijana ariko sindi wa muntu uri money oriented ari nacyo kibazo mbona mu rwanda cyangwa se muri afurika tugira abantu benshi usanga money money money they are so money oriented mind yabo yumva ko success is ayibarira in terms of money ugasanga umuntu umuryango n'umuzi abana bamufata nk'umushyitsi ngo yirwe yiruka inyuma y'amafaranga in the end ngo ari gukorera abana be ngo n'umugore ejo wenda umugore bamumirindura akarakara kandi we uburyo yirukanka ku mafaranga wenda ni nabwo bwatumye ataboneka e, bya bibazo biravuka mu by'ukuri navuga ngo nishimira yuko regasi yanjye cyangwa se ibyo nubatse byose nabyubatse mu bantu nicyo nishimira avuga ngo biranezeza iyo umuhanzi aje akambwira ati nasomye igitabo cyawe nari ndi muri depression ndangije ngo indirimbo igira viyuzi miliyoni kuri kuri eh, kuri yutube byahise bituma njya no kuyireba ambwiye gutyo nubwo ntavuga izina rye ariko ni hano mu rwanda bikanezeza iyo umuntu ambwiye ngo umaze kumva cya kiganiro cyawe cyangwa se gusoma cya gitabo cyawe ngo umaze kwinjiza nka miliyoni cumi n'eshanu cyangwa se makumyabiri ngo kandi ubundi nakoraga ntazi iyo ibyo nibyo byo binezeza havuga ngo kandi byanga bikunda n'ubundi filozofi yangira iravuga ngo ndabanza nkubake noneho mu byo nakubatsemo unyishyureho bikeya eh. ndabanza nkubake ndabanza nkore viyuzi winjiza amadorari magana atatu ntituzahora nakubiswe umpe bitanu cyangwa icumi ariko ntabwo mu mwaka icumi muri nabyo bavuye ngo urumva ngo ngo nakubiswe ya ndabanza nkore ikintu wunguke nkore ikintu aba ba kamera bunguke abari kubakurikira by'umwihariko nibo mbanza bari bari kubakurikira bunguke mwebwe ba kamera mwunguke ubwo n'igihugu kiraba cyungutse mutabaza inzendo wa nyuma ubundi iyo niyo filozofi ya mutabazi icyo rero nicyo kinezeza hari n'undi twahuye arambwira ngo duhuye haca imyaka ibiri ngo mbone udatera imbere ndamwira ngo twahuye ngenda na moto twahuye nategesheje ibiceri magana atanu ha mvuye kwa kwa kenisariya eh, kacyiru nzi waba ahantu ha senyisa mbaha ngo bashyiremo imiyaga uyu munsi ngenda muri benzi sindabura fiweri none na mwana kandi haciyemo imyaka ibiri iyaba abanyarwanda bose bari bafite benzi nk'izo mfite zishaje ibyo byanezeza kuko nicyo cyanezeza kumbwira ko urabona ntari kwihuta mu iterambere nge nakwemeza yuko ari nabyo kibazo afurika dufite buri muntu wese ashaka gutera imbere mu mezi atanu ubaye meya ashaka kugira miliyari mu myaka itatu ubaye iki n'iki ucuruje nawe arashaka kwiba abakiriya ku buryo akira hutihuti avuga ngo rero nahise mbwira uwo muntu amubwira kandi yari umuntu ubona ko akomeye ngo ngewe umutungo wanjye n'ubutunzi bwanjye ni ukuba mfite amahame atarimo ubugegera nicyo kinezeza nagira ibibazo ariko muri njye nkaba nzi ngo sinshaka guprofita abantu ah, ah. ndashaka kubaka abantu nubwo nagira ibibazo byanjye cyangwa se amakosa nkoramo ariko intention what was the intention kubaka abantu bakazamuka none nanjye nkaba uzamuka nyuma yabo ariko simbe wa wundi nko kujya ku musozi nka gusunika ukagerayo nanjye ngo namwe mumfate nimba maze gusunika batanu mu munzamure kuruta wa wundi uvuga ngo nimusunike ngereyo byaba rwari n'urwego yazamukiyeho agahita arucana cyangwa akaruca akavuga ngo ubwo we niyo success kubera ko yakandagiye ku mitwe y'abantu agakandagira ku ntugu z'abantu akambuka inyanja ndumva aricyo kinezeza ni itandatu kuzamura ugiye gukomeza ufite intumbero yihe muri ibi bibiri ufite intumbero yo kuba umunyapolitike cyangwa ufite intumbero yo kuba umukozi w'imana ukomeye ugeze mu myizere kandi imyizere iragora kuko njyewe um, umunyapolitike niwe mbara nk'umukozi w'imana uri muri dimansiyo irenze iz'abandi bose sinzi nimba icyo ucyumvisha bibiri iravuga ngo umutware ntatwara inkota ubusa yashyiriweho kugira ngo ahane ibigande ngo ni umukozi w'imana wumva icyo kintu paul yavuze yavuze ngo umunyapolitike ni umukozi w'imana washyiriweho kuguhesha ibyiza aho kugira ngo umukozi w'imana usenga imana ikamishura ko igiye gutanga kaburimbo ahubwo se nasenze ikasangira minimfura izo kaburimbo akazaba ari ngewe uko ryo shyira mu bikorwa ry'izo kaburimbo njye umyizerere yanjye si imbaraga abanyapolitike iyo umuntu avuye ku ruhimbi ajya muri politiki aba asohotse mu murimo w'imana ahubwo mpamya yuko aba azamuye urwego rwo gukorera imana kandi si no muri politiki gusa no mu isoko none se ntidusenga nk'imana iduha imodoka ubuse abantu bose bakora imodoka mu buyapani no muri amerika nayo hose bose baretse gukora imodoka ngo abantu bose bari ku misozi bari gusengera ngo imana ijye abantu imodoka rero bikunda nimba usenga asengera imodoka aba ari gukorera imana n'uhanuye imodoka akaba ari gukorera imana uyikora mu ruganda ndatekereza ko nawe ari gukorera imana n'uyemporuta aba ari gukorera imana n'uyikanika nawe ari gukorera imana njye uburyo mfata gukorera imana bitandukanye n'uburyo abandi babifata ngo ujye hariya hareruya aho nakavugenda kuvugira imana ariko nta ruya nashyizeho byanga bikunda rero ni uburyo uh, bwo gufata ibintu gutandukanye ariko nzakomeza nkora umurimo w'imana uh, muri mu isi ya gipolitike niba ariko ndi bubyite uh, kandi ntekereza yuko bizanezeza ningirirwa icyizere cyo kugira ngo iyo si nyinjizwemo kuko ntabwo nzayinjiramo mpatirije mpatanye nkondanye cyangwa se mpanganye n'uwo ari we wese ni ukuvuga ngo ese nakiyubakamo ubushobozi bushobora kuzakenerwa mbwiyubatsemo ntibukenerwe buzakora n'ibindi ntacyo bitwaye so ntekereza yuko rero ah, cyane cyane yuko mbwiyubatsemo ntibukenerwe hari igihe nzabukoresha muri ibyo bitabo nandika hari igihe nzabikoresha wenda mu kugira inama abazangisha inama mu myaka mirongo itatu imbere wenda nkagerageza kubereka ngo burya buri gihe uko ugize inzozi na dirimusi na vision siko zigerwaho ibyo wambwiraga byo wango wambuye inshingano ngo ninjye wazihabwa eh, nta mwana uvuka ngo eh, yuzure ingobyi uko byamera kose eh, uyu munsi joe biden afite imyaka mirongo inani n'ingahe aha ba Trump bafite ingahe hari ibintu utakora utavuga ngo ku myaka mirongo itatu n'itandatu urahita uzinduka ubikora ikindi ugiriwe n'ubwo buntu abantu babivugana muri comment ntabwo baba bazi igisabwa ikindi ngiriwe n'ubwo buntu bakambwira ngo vayo ukora iki hari inshingano bampa nkasaba amezi atatu yo kugira ngo bantoze icyo se kitari buze mu isabukuru ko nabyo wabitwemereye kuri hmm. twita abantu benshi bandi ubwashize umukuru w'igihugu yavuze ko hari abantu abayobozi bajya gusaba serivisi bitwaje ngo icyo bari cyo hmm. ku buryo anatinyuka akavuga ngo ariko ngo wowe icyo ndi cyo hmm. buryo na twita nabonye babyandika ngo gatabazi eh, nicyo yaba yazize nabonye the chronicles rwose bikotinga byaba ari byo cyangwa se ntekereza ko nimba yabyanditse ko ari wowe wari wabivuze yaba ifite gihamya ko koko batamuhimbiye mm. eh, nk'igitangazamakuru runaka mm. ariko muribuka ko perezida yari yabikomojeho mm. muri biro politike inama ya biro politike ya rpf avuga ngo hari abantu bavuga ngo uzi ico ndico eh, ntekereza ko rero bibaye ari byo koko byaba ari ikosa ryakozwe eh, wenda rishobora kujyana n'ibindi bitandukanye twe tuba tutazi ariko kimwe mu rwanda kizwi iyo udatanga umusaruro cyangwa se ukazana ibintu byo kwikomanga ku gatuza no kugara ukaremera birazwi neza yuko wereka umuryango abandi bakaza bagafata inshingano bagakomerezaho hmm. ibyo nta n'umunyarwanda wakabaye akivunwa nabyo ahubwo eh, eh, umuyobozi wacu akunda kuvuga ngo umuyobozi agomba kuba ari result oriented nimba rero tutari kubona rezilita ahubwo tukabona umuntu uvuga ngo uzi ico ndico eh, egiserensi yanavuze ati hari n'uwigeze gusubizwa ngo uri icyo ntazi abantu bareke kwigira ibyo ntazi nimba nanjye mutabazi imbere y'imyaka mirongo itatu n'itandatu narabikoze mbigabanye cyangwa mbimaremo ko ntacyo bimara igifitiye abanyarwanda akamaro ni icyo wakoze gitanga umusaruro nawe icyitwa kwikoma mu gatuza hari igihe usanga kitari gikenewe byanga bikunda nimba uwo muntu yaravuze ngo uzi ico ndico iyo iryo jambo atarivuga ntibyari kubuza akazi ke gukomeza ahubwo hari n'igihe byari gutuma wenda uyu munsi biba bidahagaze uko bihagaze rero ndatekereza yuko uh, mu rwanda nta muntu uri uri uri kamara mu buyobozi ikikenewe n'umusaruro iyo rero bigaragaye yuko umuvuduko ukeneye kugenderwaho kanaka atari kuwushobora bamujyana mu zindi nshingano bakazana undi se cyangwa se akaba no muri segiteri pirive kuko ntekereza yuko uh, ntabwo umuntu nta muntu wavutse yanditseho raberi ivuga ngo uzakora muri leta eh, cyangwa se muri politiki iteka ryose rero ntekereza yuko nta kibazo kirimo hariya murakoze cyane turabashimira